Schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, wir haben ja ein richtig spannendes Thema heute am Start. Ich finde es geht einfach alles nicht in meinen Kopf. Geil. Ähm, wir fangen jetzt mal an, über äh, Sachen zu reden, die, die halt wirklich, die man nicht erklären kann und die man wirklich nicht verstehen kann und wo es verschiedene Theorien und, äh, und Ideen gibt. Äh, aber bevor ich hier lange weiter rumstottere, sage ich einfach mal kurz Stichwort Pyramiden. Ja, die Pyramiden sind auf jeden Fall faszinierend. Ne? Also das älteste Bauwerk der Welt irgendwie. Und was mich an diesem ganzen Thema so mit dem Paläoseti-Bezug zu den Pyramiden so gecatcht hat, war, dass die Pyramiden so alt sind und dass ähm, es irgendwie Menschen gebaut haben, die gerade aus der Steinzeit kamen. Und dann gab es auf einmal diesen krassen Technologiesprung, diesen, diesen, diesen Wissenssprung einfach wo man sagt so, naja, die haben, noch, die haben gerade mal Feuer ein bisschen oder so und dann auf einmal können sie die Pyramiden bauen. Also, mhm. Also und es gab keinen Vorläufer davon. Also es gab jetzt nicht, dass sie gesagt haben, ja, es gibt auch zehn andere Pyramiden, die älter sind. Nee, das war die erste und das ist die beste. Und da gibt es halt auch so Überlieferungen, zum Beispiel aus alten Völkern, von den Sumerern zum Beispiel, eins der ältesten Völker, die ja, berichten von Göttern, die hier ankamen zum Beispiel und dann den Menschen als ihren Sklaven geschaffen haben. Wir sind hier gelandet, haben gesagt, scheiße, ein Raumschiff ist kaputt, na was machen wir jetzt? Ähm, wir brauchen das, das, das, das, das. Aber wir haben alle gar keinen Bock selber zu arbeiten, lass mal irgendwie einen Sklaven erschaffen. Ja? Gucken sich, was ist hier das auf diesem Planeten, wo sie gelandet sind, was ist hier das am weit entwickelsten Lebewesen, ach ja, guck mal, der Affe, der, der, hat ja Hände und Beine und kann gut tragen und so. Lass den mal ein bisschen verändern, damit er auch unsere Befehle versteht. Ne? Nehmen den Affen, Genmanipulation im Kopf, also ähm, da könnte man denken, ja, vielleicht hat da irgendjemand mal ein Händchen bewiesen und uns ein bisschen äh, sozusagen den Stupser gegeben und ähm, uns nach seinem Bild erschaffen. Ich finde ja, ähm, gibt ja diesen großartigen äh, Alien-Prequel Prometheus, den ja, ich stimmt. wirklich fand. Das, das, das, greift das Thema ein greift bisschen das auf. Thema so ein bisschen auf. Ja. Ne? Ich finde, das ist, ähm, ich finde das total interessant. So wir haben Schaf geklont, ja. Also ja. ich nicht, <laughs> aber ja. man kann Schäf, Schäfchen klonen. Ja. Und äh, wenn man sich überlegt, die sind, äh, du hast vorhin von diesem einen Prozent gesprochen, mhm. wenn da wirklich so intelligentes Lebewesen kam und gesagt hat, ja, guck mal hier, der Affe, zack, Mann, dem spritzen wir das rein und dann hat er das und dann kann der das und dementsprechend kann der für uns das bauen oder so. Das ist eine krasse Sache. So, ich, und ich bin, ich bin halt so offen, dass ich nicht sage, nee, ist Schwachsinn, nein, nein, nein, beschäftige ich mich nicht mit, sondern, sondern ich finde, es ist Warum nicht? Es, ist, ist, eine richtige eine, Einstellung. Es, ist, ist, eine, ist eine Möglichkeit. Und glaubst du, guck mal, man, wir sagen ja, dass wir nur so 10% oder so von unserem Gehirn benutzen. Glaubst du, die haben gesagt so, oh, aber der, wenn wir jetzt alles freilassen da äh, im, im, im Mensch, dem Kopf, dann wird er ziemlich schlau. Lass mal so einen kleinen sowas wie so ein wie so, wie so, so wie zum beim Drosseln. Au, beim Auto, genau. Ja, du ja. kannst nicht über die bestimmte Geschwindigkeit ja, fahren. Ja, lass, mal, lass, lass das mal einbauen, dass er nicht so viel benutzen kann von seinem Gehirn. Du, man muss das doch nur auf heutzutage äh, nehmen. Es geht doch immer um äh, AI, künstliche Intelligenz. Ja. Ähm, da geht es ja auch darum, wie, Künst, wie intelligent dürfen die sein, damit ja. sie nicht irgendwann selbst übernehmen. Dürfen ja. sie oder, oder Cyber dein System äh, bei Terminator. Ja, so, ja, genau so ist es. Oder iRobot, irgendwer verselbstständigt sich dann ja. doch noch und dann, dann will er Emotionen haben. Oder auch jetzt in dem aktuellen Alien-Film geht es darum. Ja. Und, äh, und, ähm, und vielleicht haben die das gehabt und, und, und wissen, oh, pass auf, ne, es gibt eine Grenze. Ja. Und dass man da vielleicht sagt, ja, nee, pass auf, bis dahin ist es gut für die und für uns gerade ja. und man entwickelt sich trotzdem immer irgendwie weiter. Wir können ja, ja doch noch schon andere Sachen als ja, äh, vor ein paar Jahren. Aber, aber ich, ich, halte das, ich halte das alles nicht für ausgeschlossen, muss ich sagen. Genau, und deswegen finde ich es auch falsch, ähm, sowas prinzipiell immer auszuschließen oder zu sagen, nee, das ist nicht. Und, das ist, und man muss aber auch für sich mal ganz klar entscheiden, ist es für mich plausibel, ist es für mich in Ordnung, glaube ich das oder ist es Humbug. Eben schon ganz kurz angesprochen, es gibt wirklich äh, Bilder oder, mhm. oder äh, hinterbliebene Sachen, die, die Fragen aufwerfen. Mhm. Beispielsweise gibt es in Ägypten die Glühbirne von Dendera. Wir haben jetzt hier gerade mal ein Bild eingeblendet und wenn man sich dieses Bild anguckt, mhm. dann... Äh, was siehst du denn da? Ja, was siehst du da? Ne? Ja. Du, siehst, du siehst quasi einen Menschen, der eine extrem große, für mich, Glühbirne in der Hand hat. Du siehst, die, du siehst äh, quasi das Glas dargestellt, mhm. du siehst die, äh, die Drähte in dem Glas, du siehst den, äh, den, den Sockel da drin, mhm. so wie es heutzutage aussieht. Du siehst ein langes Kabel mhm. und wenn du dafür offen bist, und das sind wir ja und ihr da draußen vielleicht auch, dann kann man da eine Glühbirne sehen. Aber was, was sagen denn die Leute, die da keine Glühbirne ja, sehen? Die sagen, das ist ähm, eine, ähm, da wird ein Ritual abgehalten und das wird in bildlicher Sprache vielleicht ein Schlangenopfer dargestellt. Kannst du, kannst du auch so sehen, keine Frage. Auch so, keine. Aber, aber das, wenn du das, wenn du, ich glaube, acht von zehn Menschen mindestens, wenn du denen dieses Bild zeigst, was hat er da in der Hand? Eine riesige Glühbirne. Was für mich auch immer so ein krasses ähm, Phänomen ist, ist sind äh, die Nazca-Linien in Peru. Ja, das ist eine riesengroße Fläche, über 500 Quadratkilometer äh, groß, wo einfach ähm, Linien im Boden so eingeritzt oder aufgemalt wurden, dass die immer irgendwelche Objekte ergeben oder, oder, oder so angeordnet sind, die auf jeden Fall für Menschen aus der Steinzeit, also so alt sind die, ist, ist schon schwer zu glauben, dass da jemand mit seinem, äh, mit seinem Häkchen, mit seiner ha <laughs> Hake da langläuft und dann 500 Kilometer da die Hake zieht und dann gab es ja auch kein Handy damals oder sowas. <laughs> Da wurde ja nicht rübergerufen und sagt, sag mal, bist du da drüben eigentlich fertig an der Ecke? Ja, ja, Hast du die allem, Ecke fertig? Und vor allem, du, du kennst es ja, du kennst es ja selbst, wenn du, wenn du, äh, irgendwie was in Sand malen willst und es wird ein bisschen größer, dann verlierst du den Überblick, weil du halt nicht diese Vogelperspektive ja. hast. Genau. So, und dann, und dann, wenn man die Bilder sieht, die ja jetzt auch gerade eingeblendet waren ja. äh, oder sind, äh, wie auch immer, ähm, das ist ja jetzt nicht Krickelkrakel unbedingt. Nee, es, ne? ist nicht, es ist nicht Krickelkrakel, es ist vielleicht jetzt nicht äh, Picasso, aber ja. oh, wobei, da sind mir Sachen, wo ich mir denke, na, wie konnte, also, und die werden einfach so akzeptiert. Da wird nicht irgendwie gesagt, so, ey Leute, es sieht schon ziemlich obvious aus. So lass uns doch bitte mal ein bisschen, schickt mal richtige Forscher hin, die, die nicht irgendwie Crowdfunding-mäßig dahingegangen sind, sondern lass mal wirklich gucken, ja, was ist das so? Wird nicht gemacht. Warum nicht? Das ist ja die Frage. Glaubst du denn, dass, dass wir, also dass, sagen wir mal, in den letzten 100 Jahren ja. außerirdisches Leben hier auf der Erde war? Es gibt auf jeden Fall Leute, die das behaupten. Die behaupten, es, es, wir haben ständigen Kontakt mit denen und es ist immer noch. Und wir werden sowieso von äh, hier, ähm, wir sind auf einem Strafplaneten oh. und, und, und, ein, und ein, eine Hochkultur auf dem Planeten Aldebaran, <laughs> wird der genannt, ähm, die äh, sind hier äh, schön am Werkeln und äh, bestimmen alles, was wir machen. Da würde ich sagen, sind wir so ein bisschen im Bereich der Spinner und ähm, gibt auch Leute, die behaupten, dass Nikola Tesla mit der Reichsflugscheibe damals mit den Nazis und Adolf Hitler zum Pluto geflogen sind und Gesteinsproben <laughs> genommen haben und die dann hier so ein bisschen getestet haben. Weil es ist bekannt, dass die Reichsflugscheibe so schnell fliegen konnte, dass es kein Problem war, ja. zum Pluto kurz zu <laughs> fliegen nee, ja. und dann wieder zurück. Da bin ich vielleicht jetzt nicht so ganz offen für, <laughs> aber, aber sagen wir mal, gab es vielleicht wirklich außerirdische Lebewesen, die hier uns äh, beobachtet haben, die dabei abgeschossen wurden. Area 51, ich ja. sag's nochmal, dass, die, dass, dass, davon, dass man wirklich weiß, dass es die gibt, dass die quasi wie in, in, ähm, in manchen Filmen seziert werden, mhm. geguckt werden, was ist damit. Und dass, dass die da waren oder dass die vielleicht sogar unter uns leben. Kennst du Reptiloiden-Theorie äh, zum nee. Beispiel? Es gibt so Reptiloiden-Theorie, dass, dass es ein, dass sozusagen vielleicht, die damals hier gelandet sind und die Menschen erschaffen haben, es waren so Halbreptiloiden. Und die leben jetzt, hohle Erde-Theorie kann man auch als Stichwort dafür benutzen, die leben innerhalb der Erde und lenken sozusagen illuminatenmäßig alle Geschehnisse auf der Erde und ähm, wie es passiert. Aber die selber leben unterhalb der Erde, weil es sind ja Reptiloiden. Und das ist so die Hauptfamilie, die alle Sachen auf der Erde beherrscht und äh, macht. Da ist dann wiederum, wo ich sage, so, mh, hm, nee, ist für mich, glaube ich, auch zu abgespaced, dass man sagt, ja, hier gibt's aus, also wie bei Man in Black oder so, ja. es Außerirdische, die sich, <laughs> die sich einen Edgar-Anzug in dem Film, sagt sie immer, Edgar, er halt mein Edgar, <laughs> äh, Edgar hat einen Anzug, naja, ja, die sich jetzt eine Haut übergezogen haben, jetzt aussehen wie Menschen und so, das ist vielleicht zu abgespaced. Ist auch wieder vor kurzem jetzt äh, so quasi in einer Radiosendung geleakt worden, dass ähm, das in einer Radiosendung. Ja, in einer Radiosendung, das macht es natürlich wieder schwierig. Aber dass es halt wirklich ähm, Außerirdische gab hier, die, die, bei, die abgeschossen wurden und dabei ums Leben gekommen sind. Mhm. Das würde ich nicht ausschließen. Hey, es gibt ja auch diese Theorien, diese ganze Technik, die wir haben, kommt von denen und die wird jetzt immer im Laufe der Zeit immer mehr geleakt, weil irgendwelche Forscher kennen die halt schon, weil sie die haben und wir können so. die nicht alle auf einmal raushauen, aber. Ja, aber guck mal, guck mal wenn du jetzt zum Beispiel denkst, äh, an die Matrix, es gibt Menschen, die denken, wir, sind, leben wirklich in der Matrix. Also wir sind quasi alle sind im quasi, Koma. Wir sind quasi alle im Koma, Batterien und nur werden irgendwie, damit wir nicht sofort sterben, wird dann unser Gehirn noch am, am, am Werkeln gehalten. So. <laughs> Wenn es außerirdisches Leben gibt. Ja. Grundsätzlich gut oder schlecht? Ich glaube grundsätzlich gut. Ja? Ja. Jede Gesellschaft, die es schafft, ein Raumschiff zu bauen, um irgendwo anders hinzufliegen, fliegt da nicht hin, um die umzulegen, sondern eher um, um Kontakt zu schaffen, um ich weiß Frieden es nicht. zu kommen. Ey, guck mal, ganz ehrlich, wir können HD-Videos innerhalb von Sekunden durch die ganze Welt schicken. Ja. Und gleichzeitig läuft einer in Konzertsaal, schreit Allah Wakbar und sprengt sich in die Luft. So, wo du sagst, was, dieses, diese Diskrepanz zwischen, wir sind so toll, wir sind so schlau, wir sind so weit und wir sind die größten Hinterwäldler und, und führen immer noch Glaubenskriege. Also es ist und bleibt ein spannendes Thema. Wir, wir können es leider nicht auflösen, aber wir sind natürlich äh, sehr daran interessiert, was ihr denkt. Haltet mhm. ihr ähm, alle Leute, die sich überhaupt damit beschäftigen, sind es für euch die größten Spinner? Ähm, seid ihr euch für euch selbst sicher, dass es außerirdisches Leben gibt? Oder, oder findet ihr eigentlich die Idee, daran zu glauben, auch spannend, so wie es bei uns wahrscheinlich größtenteils ist? Ähm, kommentiert es hier drunter. Wir sind wirklich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Jedenfalls cool, dass ihr dabei wart. Ähm, wir hoffen nach wie vor, ihr habt ganz viel Spaß mit Lass mal reden. Wenn das so ist, abonniert uns, verbreitet es nach wie vor, dass es uns gibt und hinterlasst bei jedem Video einen Daumen. Wir sind euch da wahnsinnig dankbar für. Ihr helft und äh, wir wissen das zu schätzen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim weiteren Erkunden des Universums. Und wir sagen, live long and prosper und shine on. Also das mit dem Spielen, das äh, sieben Sachen in sieben äh, Sekunden. Ist das so übel, oder was? Mm, ich, ich, aber ich, ich, ich weiß schon, wie ich mich revanchieren kann. Wie denn? In einem größeren Maße, aber noch viel mehr sage ich nicht. Ah. Das ist ein geiles Thema, man, man kann noch, hätte noch so viele Sachen beleuchten können. Äh, ja. Äh, es gibt noch so viele Dinge, über die man, äh, die man einblenden könnte, äh, ja. über Videos sprechen kann, weil es einfach wahnsinnig viel gibt. Ja, aber ich finde es ähm. cool, dass du so eine Einstellung hast, dass du das, ähm, dass du nicht jetzt sagst, Ey, was, was, was liest denn Andi da für ein Buch so? Mit ja, nee, gar nicht, so, gar nicht. Ich finde das total interessant. Du, wir haben uns ja auch mal privat drüber unterhalten, äh, gibt es eine Seele? Ja. ja. Denn ja und so, das ist, kannst du auch eine eigene Sendung draus machen. So, kannst du machen. so das sind so philosophische Fragen, die, die echt, die, die, die, da kannst du vor allem bei einem Glas Bier, <laughs> ja, ja kannst du ja. besonders gut drüber reden. Ja, vielleicht ähm, inspiriert es ja jemanden zum Forschen und dann ähm, ja. gibt es krasse Erkenntnisse. Ich finde das, ich find das, ich find das ein geiles Thema, auch wenn es ein bisschen so aus unserer aus unserer normalen Schiene rausfährt, aber so, ich finde das, find das geil. Sag mal, du gähnst mich hier in einer Tour an, ey. Ich hab gar nicht gegähnt, Mann. Du hast die ganze ich Zeit gegähnt. Ich jetzt. Ciao. <laughs> Ciao. Äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.